jatuhkan dia kita pakai panda aku yang buat delapan kosong 对。

Oh, <laughs> Yes. ya guys Ayan Bambus Thank you. polisi sama itu tadi memakan udah berakhir